啊，做做演员吗？哪里没人啊？凉快呢？不演了，快快上来！你什么玩意儿？你。 啥破车呀！这连个倒车雷达都没有啊！拿着，给倒车君。哎，走了，下车。这位，你就当我的倒车雷达啊！队友必须拿着，给距离标准了把那个距离报给我，准备好了吗？准备倒车。 爸爸爸爸爸爸。 Oh. Thank you. 可不可以？可不可以？你把我宠坏，坏了我谁都不爱。 <laughs> 抖音。 Oh,